Salut! Astăzi vreau să improvizez despre a uimi. Sunt aici într-un bar lângă facultatea mea de teatru uh, și mi-am adus aminte, acum aștept să-mi iau diploma pentru că nu știu de ce nu mi-am luat-o până astăzi, mi-am adus aminte că um, cum m-am uimit și eu pe mine și pe ceilalți când am uh, luat până la urmă la actorie. Uh, ținte că am țipat așa de tare când m-am văzut pe listă, parcă eram a 18-a, încât uh, o cățea care era foarte bătrână și toți o cunoșteau aici în facultate, a început să mă latre, era cât faci să mă și muște. Am urlat foarte tare. Eram extrem de uimită că am luat. Uh, tare frumos să uimești pe cineva. Tu ai uimit pe cineva vreodată? Sunt sigură. Vreau să te pun pe gânduri. Ce înseamnă pentru tine? A uimi. Ciao!